Você está afim de ir num lugar diferente e bonito hoje? Então assiste esse vídeo. Ó, todo mundo sendo filmado agora. Aí no alto do mundo. de Cimento, Estrada da Tabarana. Eu vim dali. Vou pra lá, ó. Mas é um baguá desse de frente. Você tá achando que você é o quê? Um balduíno? <laughs> Com certeza, foi água que comeu aqui embaixo, ó. Era. Ninguém põe a mão no saco do índio, hein? Aí, Lu.